Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere l'accordo del Do nelle sue due forme maggiore e minore. Accordo del Do composto da Do, Mi, Sol. Accordo minore Do, Re diesis, Sol.